Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք text կամ string արժեք ստեղծել ճակատներով։ Օրինակ, այսպես hello world։ Ուհ։ Սա նշանակում է, որ սա text է կամ string է, եւ մենք դա գիտենք, որտեվ նա փաթեթավորված է ճակատներով, չէ՞։ Ուրեմն JavaScript-ում մենք նաև կարող ենք օգտագործենք այս տիպի ճակատներ, այն մի հատանոց ճակատները։ Այդ միատահանջ ճակերտները նույն կոճակի վրա է, ինչպես որ սովորական ճակերտը, այսինքն սա սովորական ճակերտն է, սա այդ միատանոցն է։ JavaScript-ում երկուսն էլ կաշխատեն եւ երկուսն էլ աշխատում են հենց նույն ձևի։ Ամեն ինչով նույնն են, ուղղակի համեն կարելի է համեն։ Եվ արդեն մենք կարող ենք որոշենք։ Հաճախ կնկատեք, որ մարդիկ այս տիպի ճակերտներն օգտագործում, եթե մեջը տեքստի ուզում են օգտագործեն մյուսը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք երկու հատանոցը օգտագործենք այսպես, եւ ուզենայինք տեքստի մեջ անենք yay, ինչ որ sense բան անենք։ Սա չի աշխատի, չէ, որտեվ սա ինքը կընդունի որպես առաջին ճակեր, սա վերջին ճակերտը եւ ես կասի մի րոպե yay չգիտեմ, ես մնացածը ա ու կծխվի, չի աշխատի։ Որպեսի մենք ասենք մի րոպե, սա ճակերտ չի, սա ուղակի տեքստ է, որը հայտնվում է այս ընդհանուր տեքստի մեջ, հա։ Մենք երկու վարիանտ ունենք, կամ կարող ենք sense անենք։ Սա նշանակում է, որ ինքը իրան ընդունի որպես շուակի սովորական տեքստ, okay? Եվ սա, այսինքն, սրա արդյունքը կլինի hello, uh, probably chakert, yay chakert, probably world, okay? Եկեք alert անենք, որ տեսնեք ահա, այս է, չէ։ Բայց երկրորդ վարիանտը մենք կարող ենք օրինակ մի հատանոց օգտագործենք, Եվ եթե մի հատանոցն եք օգտագործում, արդեն այս երկու հատանոցը օգտագործելը այլևս խնդիր չէ, որտեղ ինքը ընդունում է, որ սա սկիզբն է, սա նույնիսկ չի, նենց որ դա վերջը չի կարող լինի, այս սա վերջն է։ Եվ խնդրեմ, սա կտա նույն արդյունքը։ Եվ նույնը հակառակ է, այսինքն մենք կարող ենք օրինակ երկու հատանոց դրսից օգտագործենք եւ մի հատանոց ներսից, այսպես։ Սա էլ կաշխատի։ Պատկերացեցիք, չէ՞։ Okay, դա ուրեմն այդ ուրեմն երկու հատանոցը եւ մի հատանոցը կա եւս մեկ հատ վարիանտ, թե ինչպես կարելի է ուրեմն տեքստ ստեղծել JavaScript-ում, դա օգտագործել այսպիսի ճակերտ։ Այս ճակերտը որտեղից եկավ, հեսա ցույց տամ։ Դա այս գծիկն է։ Տեսնում եք այ այդ գծիկը եթե սխմեք, ուրեմն դա կստեղծի այլ դա էլ է ոնց որ ճակերտ եւ ուրեմն կստեղծի տեքստային արժեք JavaScript-ում։ Այս մեկը բայց տարբերվում է մնացածից մի քանի բանով։ Նախ եւ առաջ ինքը թույլ է մեզ տալիս ստեղծել իր մեջ մի քանի տող, օրինակ sense։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է hello, հետո նոր տող world։ Նայեք ստեղ, եթե run անենք, տեսնում եք hello նոր տող world։ Այսինքն ինքը պահպանում է իր ստրուկտուրան, ինչպես տեսնում եք։ Իսկ եթե մենք այդ նույնը ուզենայինք ստանայինք սովորական չեկերներով, օրինակ sense, եթե մենք sense փորձենք անենք, Սա չի աշխատի, որտեվ ինքը չի հասկանում, որ կարող է լինի նոր տող եւ ինքը գալիս է ստեղ, ասում է սա սկիզբն է, մի րոպե, վերջի չեմ տեսնում եւ ծխվում է, չի չի աշխատում։ Հետևաբար մենք պետք է ինչ որ sense բան անենք։ Սա կաշխատի։ Բայց սա ինչ կանի, սա ընդհանրը այս տեքստը կկպցնի այս տեքստի հետ եւ մենք կստանանք սենց մի բան։ Այսինքն եթե մենք ուզում ենք նոր տող ավելացնենք իր մեջ, մենք պետք է ավելացնենք այդ փաստը, նոր տող։ Սա ինչ է նշանակում, սա նշում է hello, նոր տող, հետո նոր world։ Հետևաբար մենք կստանանք արդեն hello նոր տող world, չէ՞։ Այսինքն ինչպես տեսնում եք, դա շատ ավելի դժվար է եւ ավելի խուճուճ է, քան թե ուղակի sense բան անելը։ Մի րոպե, սա էլ հանեմ, սա էլ հանեմ, այդքան բան։ Եվ մենք ստանում ենք նույն արդյունքը։ Հարմար բան է։ Այսինքն առաջին տարբերությունը այդ այս տիպի տեքստ տեքստերի նա է, որ ինքը հնարավորություն է տալիս շատ հեշտ ստեղծել մի քանի տողանի տեքստ։ Okay, դա մեկ։ Երկրորդը նա հնարավորություն ունի templating-ի ինչ նկատի ունեք templating։ Հեսա բացատրեմ, նայեք։ Պատկերացրեք մենք ունենք մի հատ function get html, որը ուզում եմ, որ վերադասնի ինչ-որ մի html, ասենք div, նու text, որի մեջ կա div, եկեք գրենք ստեղ hello։ Եվ ուրեմն ուրեմն կկանչենք get html-ին, կվերագրենք ասենք ինչ-որ փոփոխականի մեջ եւ հիմա այս տեքստը մենք կարող ենք փոխանցենք DOM-ին, որպեսզի ինքը նկարի էկրանի վրա։ Ինչպես։ Անում ենք document document.body body-ն դա մեր HTML-ի մարմինն է եւ աս, ասում ենք որ body այդ մարմինի inner HTML-ը ներքին HTML-ը .inner HTML-ը թող լինի այս տեքստը։ Եվ ուրեմն երբ որ դա անենք, նկարենք, մի րոպե, մի քիչ սեղ բերեմ, ինչպես տեսնում եք ստեղ, ահա, hello world է նկարվում, չէ՞։ Okay։ Լավ։ Հիմա պատկերացրեք, բայց մենք չենք ուզում այսքան པարզ HTML նկարենք, այլ ուզում ենք նկարենք բավականին բարդ բան։ Եվ ուզում ենք փոխանցենք ինֆորմացիա, ասենք որպես արժեք, որպեսի այդ մտնի այս ինֆորմացիայի մեջ։ Այսինքն պատկերացրեք, մենք այստեղ ուզում ենք փոխանցենք խաչատուր, եւ Զարինե։ Օրինակ։ Եվ ստեղ ուրեմն name1, name2 եւ ուզում ենք այս սրանք օգտագործենք մեր HTML-ի տեքստի մեջ։ Այսինքն մենք կարող ենք ասենք hello, հետո ասենք ինչ որ plus plus name 1, չէ, ինչ որ sense մի բան, եթե sense անենք, կստանանք hello խաչատուր, հա։ Այսպես, Okay, հետո բայց սայլ ենք ուզում օգտագործենք, ինչու՞ չէ, բայց եկեք նաև ուզում ենք ավելացնենք մի հատ hyperlink, նենց որ կանենք a href ինչ որ մի բան, որի մեջ կդնենք այդ երկրորդ անունը, այսինքն մենք պետք է հիմա անենք վայ վայ վայ, բայց այս տեքստերը պետք է escape անել, նենց որ անենք sense եւ sense։ Հիմա նոր կարող ենք անենք ստեղ կպցնենք այս name2-ը, հիմա մենք ստեղ կարող ենք ինչ-որ հասցե դնենք, այստեղ, ինչ-որ սենց մի բան, run անենք, որպեսի մենք ստանանք այս տիպի պատկեր, հա, այսենք hello խաչատուր և միար hyperlink զարին է, որը հղի դեպի JS fill-ում։ Այսինքն նույնիսկ այդքան էլեմենտար HTML-ը հավաքելու տեքստով մենք համար, մենք ստանում ենք միած սենց բավականին խուճուջ մի հատ իրավիճակ։ Հիմա դրա տեղը եկեք մի հատ HTML սարքենք այդ նոր տեքստով։ Գրում ենք div սիրուն, գրում ենք div։ Մի քիչ ավելի ներս, ստեղ կարող ենք ստեղծենք օրինակ ինչ որ hyperlink a href h href ստեղ կարող ենք արդեն դնենք օրինակ click me name 1 okay այս ինչ է կատարվում ինչ է նշանակում dollar name 1 ուրեմն նայեք dollar սկիզբ եւ վերջ իր մեջը կարելի է գրել javascript կարող ենք ստեղ գրել ստեղծենք մի հատ text yay օրինակ չէ սա javascript-ա okay դից է կարող ենք անել։ Նաև կարող ենք հղենք դեպի փոփոխական, name 1։ Կամ կարող ենք այդ փոփոխականին ասենք դա to upper case։ Այսինքն ինչ JavaScript ուզենանք, կարող ենք ստեղ գրենք եւ արդյունքը այդ JavaScript-ի կմտնի այդ տեքստի մեջ։ Այսինքն, բարձ ասեմ, նայեք, մի րոպե։ Սա մի վարիանտ է, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ սա կկպցնի hello, հետո hi, հետո world, չէ՞։ Դրա տեղը, սրա տեղը մենք կարող ենք sense գրենք։ Դա դե, եթե ստեղ պրաբել կար, ստեղ է կարող պրաբել լինի։ Խնչեմ։ Դասակ դե, ինչ պարզ է, այսինք ինչ է ստացվում, սա լինում է hello, Հետո սկսում է JavaScript-ը, ստեղ հղում է դեպի Bay-ին, որը կբերի սա, եւ world։ Եվ ահա մենք կստանանք hello hi world։ Okay, օրինակ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այդ նույն լոգիկան կարող ենք օգտագործենք ստեղ։ Հիմա մենք եկա բարակ HTML գրելուց, մենք կարող ենք ստեղ ասենք՝ մի րոպե, այս մասը ուզում ենք JavaScript լինի, եւ այն ինչ որ այս JavaScript-ը վերադարձնի, դուրս կգա եւ կհայտնվի այս տեղ, տեքստի մեջ Եկեք միատել, ինչու չէ, միատել H1 նկարեք ստեղ, ինչու չէ, որի մեջ թող լինի երկրորդ անունը։ Ուրեմն պետք է JavaScript գրել, նենց որ dollar սկիզբ վերջ եւ մեջը գրում ենք ինչ որ JavaScript name 2։ Եկեք աշխատացնենք եւ տեսնենք ինչ է ստացվում։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն մենք ունենք click me խաչատուր մեծատառով, ինչու, որտեղ գրեցինք to upper։ Տեսնում եք to uppercase Եվ հետո ուրեմն ստացանք մենք այդ զայնը։ Ինչու՞, որտեվ դա ISH1-ն էր, IS։ Այսինքն եթե մենք հիմա այս ստրուկտուրան ուսումնասիրենք, երբ է ահա, խնդրեմ, body-ի մեջ կա մի հատ div, որի մեջ կա մի հատ hyperlink, չէ՞, click me խաչատուր եւ մի հատ h1, որը որը զայնն է։ Այդքան բան։ որ, մենք հա href-ի մեջ բան չենք դրել, եկեք մի հատ հղում տնենք, ինչու՞ չէ։ Ահա, հիմա կլինի հղում, այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա եթե մենք run անենք եւ մենք ուրեմն click անենք այս խաչատուր hyperlink-ի վրա, մեզ կտանի JS fiddle, ահա, խնդրեմ։ JS fiddle-ի մեջ դրեցինք JS fiddle։ Լավ է, չէ՞։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս templating-ը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք անընդհատ տեքստերի իրար sense կպցնելով, կպցնելով, կպցնելով չաշխան, չեմ զբաղվենք, այլ ստեղծենք մի հատ ընդհանուր տեքստ, մեջը գրենք ինչ որ մեզ պետք է եւ այն մասը, որտեղ որ պետք է JavaScript-ով ինչ որ մի բան ավելացնել, մենք ուղղակի ասում ենք dollar սկիզբ եւ վերջ եւ մեջը գրում ենք JavaScript-ը եւ ինչ որ դա վերադարձնում է, դա ամիջապես կպնում է այդ մաս մասնիկի մեջ ընդհանուր տեքստի մեջ եւ այդ ընդհանուր տեքստը ստեղծվում է եւ մեզ վերադառնում է հետո ինչ ուզում ենք այդ տեքստով անում ենք ուզում ենք գցում ենք դոմի մեջ ուզում ենք չգիտեմ alert ենք անում պատոհանի վրա մնացածը արդեն մեր որոշումն է այդքան բան հույսով եմ այսքանը բարձր շուտով կհանդիպենք